paparazzi on the roads. See hi everyone आम्ही तीन तास लांब आहे आमच्या डेस्टिनेशनपासून डेनवरपासून खूप पाऊस येत होता खूप डेंजरस होता ड्राईव्हसाठी आमच्या सगळ्यांची फाटलेली आहे सध्या आम्ही थोडा वेळ थांबलो आहे स्वागतम मंडळी सीट बेल्ट लावून घ्या कारण आपण आता प्रवेश करतो आहे गोल्डन टाऊनमध्ये मध्ये एन्जॉय लेट्स गो या आर्ट सेंटरमध्ये आम्हाला पाहायला मिळालं आर्ट एक्झिबिशन जे आर्टिस्ट विलियम स्टोहर यांनी केलेलं होतं आणि यामध्ये त्यांनी एक्सप्लोअर केलं की जे लोक वायलन्स सहन करतात फक्त विक्टिम्स म्हणूनच नाही तर जे विटनेस असतात किंवा सर्वाईव्ह करतात त्यांच्या सगळ्यांच्या फीलिंग्स आणि इम्पॅक्ट त्यांच्या चेहऱ्यावर दाखवण्यासाठी आर्टिस्टची बहीण वारली ॲडिक्शनच्या या इशूमध्ये आणि त्यामुळेच त्याला हे इन्स्पिरेशन मिळालं आणि ॲज अ विटनेस तो स्वतः या इश्यूशी खूप रिलेट करतो आणि आपल्या सोसायटीमध्ये असे कित्येक लोक आहेत ज्या इश्यूच्यामुळे इम्पॅक्टेड आहेत समजलं तुमच्या भावना समजल्या खूप डार्क विषय होता तो चला आपण मूव ऑन करूया नेक्स्ट चॅप्टरकडे Enjoy! मग आम्ही याच टाऊनमधून एक छोटीशी वॉक घेतली नदीपर्यंत जाण्यासाठी the weather was good we enjoyed सगळ्या शॉप्सच्या समोर आम्ही विंडो शॉपिंग केली आणि फोटोज काढले जस्ट लाईक टुरिस्ट थिंग्स आहे तुम्हाला डोंगरावर तो माइन्ससाठी आहे मग आम्ही फार्मर्स मार्केटमध्ये थांबलो एका ठिकाणी आणि इथे एक स्टॉक होता लेमनेडचा सरबताचा इट वॉज इंटरेस्टिंग फ्रेश सरबत बनवलेलं and look at this random beauty आधी पोठोबा आणि मग विठोबा आमच्या पोटामध्ये कावळे ओरडायला लागले मग आम्ही ठरवलं की शर्पा रेस्टॉरंटमध्ये जायचं एकदम ट्रेडिशनल जेवण करायचं या रेस्टॉरंटचं जे आर्किटेक्चर होतं ते खूप सुंदर होतं अगदी इंडियामध्ये मिळणाऱ्या नेपाळमध्ये मिळणाऱ्या हिमालयन तिबेटन भागामध्ये मिळणाऱ्या ज्या वस्तू आहेत त्या एका गेस्ट शॉपमध्ये ठेवलेल्या होत्या it reminds you of home खूप सुंदर खूप ऑथेंटिक खूप रिय मज्जाली आली विषयच कोल होता या रेस्टॉरंटचा दिवशी संध्याकाळी आम्ही ठरवलं की आम्ही एक दीड तास ड्राईव्ह करून बिलच्या घरापासून लांब असं कॅबिन्समध्ये जाणार आणि बिल आणि Cynthia we are so thankful कारण या दोघांनी आम्हाला होस्ट केलं कॅबिन्समध्ये तिने सगळं कॅबिन स्वच्छता वगैरे केली आणि तिथे आम्हाला ड्राईव्ह केलं it was so nice so I am so grateful long story short आम्ही या दिवशी फक्त रिलॅक्स करण्याचं ठरवलं केबिन्समध्ये जाऊन कारण त्याच्या दुसऱ्या दिवशी आम्हाला आठ तास पुन्हा ड्राईव्ह करायचं होतं back home to Omaha Nebraska तर मग आम्ही या दिवशी फक्त व्ह्यूज एन्जॉय करायचं ठरवलं तुम्ही पाहत असाल एकदम स्लो लाईफ आहे जास्त ट्राफिक नाही आहे फक्त ग्रीनरी आहे sunset sunrise and you will see more and more views so enjoy दुसऱ्या दिवशी सकाळी संडेला उठल्यावर तुम्ही पाहाल की कॅबिन एकदम वुडन कॅबिन आहे आणि यावेळेस आम्ही फर्स्ट टाईम कॅबिन्समध्ये होतो त्यामुळे खूप एक्साइटिंग होतं मला ऑलवेज कॅबिन्स काय असतात राहणं कसं असतं बघायचं होतं so you can see the view सकाळी आम्ही उठलो फ्रेश झालो कॉफी पिली आणि आम्ही ठरवलं की हायकिंगला जायचं सो सिंथिया आम्हाला हायकिंगसाठी घेऊन गेली शूज वगैरे एकदम गेटअप करून सगळं ब्लू ब्लू घालून <laughs> मस्त पाण्याची बॉटल वगैरे घेऊन आम्ही हाईकला गेलो आणि हायकिंग मला वाटलं त्यापेक्षा पण खूप चांगली गेली कारण आम्ही खूप दमलेलो होतो त्यामुळे आम्हाला वाटलं की हायकिंग काही होणार नाही but it was so good for your eyes for your mind just in general very calm around here Hi. Take their picture. Amanda. Hello. They're so Ooh. And this is Happy, Itida, and Saurabh. having fun hiking. came back to get me. Yes. need another hand to come in. I know you need another hand to come <laughs> Maybe close to two. Okay. And Wiley is 14, 13 or 12. Yeah, 13. Hi. Hey, bud. Yeah, you doing okay? is the view from the cabin. Look at that, so cool. हाईकनंतर आम्ही सगळे खूप दमलेलो होतो आम्ही मग पोटाची व्यवस्था केली आणि त्यानंतर सगळ्या लोकांनी रेस्ट केली नॅप्स घेतले फ्रेश झालो आणि मग ऊन थोडंसं उतरल्यानंतर आम्ही ठरवलं की आम्ही लेक ऑफ टेरियल इथे जाणार आणि तिथे खूप सुंदर व्ह्यूज होते आणि यामध्येच एक खूप मजेची गोष्ट म्हणजे मला समजलं की बिलकडे ड्रोन आहे आणि मी बिल आणि सिंथियाला एक व्हिडिओ दाखवला जो लेटेस्ट ट्रेंड आहे इंस्टाग्राम रील्सवर जिथे एकच स्टेप घेऊन कॅमेरा असा गोल गोल फिरतो तर ड्रोन होता सो देन मी आणि बिल दोघांनी आणि सिंथिया आम्ही सगळ्यांनी तो व्हिडिओ रिक्रिएट करायचं ठरवलं स्पेशली हा व्ह्यू होता आमच्याकडे so we wanted to make it big तर सेव्हरल टेक्स घेतले Influencer is stuck on top of the mountain. I'm shooting in the pants. She's shitting at her pants. What do you think? I'm scared to go there. Well, can you stand up there? I can sit here. She's pooping in her pants. She's so scared she's about to poo in her pants. no, Hello. Chipotle. You're sick as thinking of Chipotle? Yeah, because I need healthy food. That's probably from the climbing mountain. Hi! It's not from... अशा प्रकारे आम्ही पुन्हा ओमाहाला जायला निघालो आठ तास तर रस्ता पुन्हा एकदा